Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Dr. Hafiz Explains dan pada episod kali ini kita akan membina satu projek iaitu Automated Appointment board. Automated Appointment board, Apa benda tu? Automated Appointment board, Apa benda tu? Seperti biasa, saya Dr. Hafiz dan anda sedang menonton Dr. Hafiz Explains. Automated Appointment Bot ni adalah satu bot ataupun robot yang akan mengendali appointment kita. Ha, special tak? Tapi sebelum anda terus berfikir tentang robot yang macam bergerak-gerak begini ni, no no no no. We are not going to build that kind of robot. Tapi kita akan menggunakan Telegram bot. Ha, Telegram bot ni lives within the app Telegram. Alah, Telegram yang dalam handphone korang tu, yang chatting-chatting tu kan macam WhatsApp tu. Okey, apa yang kita akan cuba hasilkan bagi projek episod kali ini adalah this one. Akan ada satu notis yang ada QR code di sini di mana pelajar ataupun siapa-siapa yang uh, mahu buat appointment dengan anda, mereka akan mengeluarkan handphone mereka dan akan scan this QR code dan mereka akan dibawa ke satu online form. So dalam online form tu akan ada beberapa butiran yang klien ataupun pelajar ataupun user itu akan mengisi dan selepas mereka menekan hit the button send tu akan ada satu sistem yang akan kita gunakan untuk mengesan submission yang baru daripada form tersebut dan apabila dia kesan ada satu submission yang baru dia akan send notification daripada form tersebut terus kepada kita punya Telegram. Dekat situ akan keluar notification dalam Telegram yang mengatakan bahawa ada seseorang submit satu request for an appointment. So that is roughly what the automated appointment bot is all about. Okay, untuk membina projek automated appointment bot ni, kita ada beberapa perkara yang kita perlukan. Yang pertama adalah anda memerlukan Google account sebab kita akan gunakan Google uh, form dan juga Google Sheets. Yang kedua, kita perlukan juga QR Code Generator. Tapi QR Code Generator ni tak perlu risau, kita akan gunakan online service. Yang ketiga, kita akan menggunakan satu service online. Service atas talian yang dinamakan sebagai Integromat. Dan Integromat ini yang akan menghubungkan antara Google Sheet dan juga Telegram. Yang terakhir, yang keempat, kita akan perlukan Telegram. So kepada sesiapa yang tak ada Google account boleh sign up sekarang free sahaja. Siapa yang tak ada Telegram boleh download sekarang. Dan yang selebihnya kita akan cover along the way. Okay? So saya dah banyak cakap sekarang ni. So now apa kita tunggu lagi? Jom! Sedikit selingan, adakah anda berminat dalam mereka bentuk dan membangunkan bahan pengajaran serta produk berasaskan teknologi? Jom daftar ijazah sarjana pendidikan dalam teknologi instruksional atau doktor falsafah pendidikan teknologi instruksional di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah peluang untuk anda melangkah lebih jauh. Tiada prasyarat kelayakan bilang teknologi diperlukan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi URL WhatsApp yang tertera di kaca TV anda. Okay, uh, first thing first, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bina online form. So, untuk membina online form, kita akan gunakan servis Google Form. So, apa yang kita perlu buat, kita perlu login kepada kita punya Google account. Okay, saya dah login. Alright, sebagai Dr. Hafiz. Okay, dan selepas anda login, kita search Google Form. Okay dan ini dia alright go to google form ini adalah dashboard google form dan kita create a new blank google form Google Form ni adalah uh, online form yang kita boleh buat pancian survey ataupun juga quiz kepada student kita ataupun kepada sesiapa saja. So it's a very flexible online form. Okay. So apa yang kita perlu buat kita bagi uh, title untuk kita punya uh, borang online ni. Kita nak buat appointment board. So appointment form. Okay. So kita tulis sini please fill up uh, the details for a proposed appointment. Okay, question yang pertama mungkin kita nak tahu nama dia. So, name. So, the beauty about Google Form ni dia boleh as soon as kita tulis uh, kita punya item kat sini, dia akan dapat faham apa yang kita nak dan dia akan suggest type of question. So, type of question ada banyak. So, dia ada short answer, paragraph, multiple choice and everything. You can explore this some other time. So, kita pilih short answer okay and kita make it required because kita nak nama orang itu dan kita nak nama dan juga mungkin nombor telefon no no no no phone number okay uh, also required email perhaps email just one email it's also required and reason No, before that, date. Dates. So, kat sini kita, dia ada option date kat sini tu. Dan juga, reason for appointment. Okay. So this should shouldn't be a short answer. Maybe kita tak paragraph lah mungkin lah orang tu nak elaborate masalah dia ke apa ke. So we can give them the you know the freedom. Okay, date kita perlu. Okay, supaya kita nak tahu uh, bila yang dia nak, ya kan? Alright. So this is a, a quick example of an appointment form. So now perkara penting di sini apa yang kita perlu pastikan kita pergi kepada responses kosong lagi of course sebab kita belum publish lagi link ini kepada sesiapa kita perlu pastikan accepting responses ni toggle ni di on kan dan kita create spreadsheet kita namakan spreadsheet ni contohnya appointment form dalam kurungan Dr. Hafiz explains penamaan spreadsheet ni uh, penting uh, sebab kita akan refer that in the future steps so create so dia akan buka satu lagi tab dan dia akan tunjukkan google sheet kita yang ada appointment form tadi nama tadi bagaimana yang kita dah set tadi dia ada nama kolom nama kolom phone number email date dan reason for appointment okay so complete so now apa yang kita perlukan sekarang bila kita klik kat sini dia akan uh, the name of the form tu dia akan ambil dekat sini alright the next thing is apa yang kita perlu buat adalah kita kena ambil URL Google Form ini penting so kita klik send dan macam mana kita nak dapatkan URL tersebut adalah the send via this one link so dapatkan link ini copy Alright, the next step is to generate QR code. Nak generate QR code URL ni yang tadi yang kita dah copy tadi. Kita kena generate QR code kepada URL tersebut. Uh, supaya nanti bila user nampak QR code tu dia akan scan QR code dan uh, dia akan dibawa ke online form ni. Uh, okay. Now kita akan generate QR code. There's so many services for converting things into QR code. Kita boleh Google QR code generator. Okay. Dan ada macam-macam kat sini. Apa yang saya biasa guna adalah this one. QR code generator. Create QR codes here. Dia punya URL https slash slash www.qr-code-generator.com Okay. So, click there. So, ini websitenya okay? Anda boleh uh, convert URL kepada QR code, text kepada QR code, code uh, email lagi SMS, Facebook, button and everything, okay? So now kita dah copy tadi URL kepada kita punya Google Form tadi. So kita paste di sini dalam ni. We leave it as static dan kita create QR code. So now this is the QR code. Kalau tuan-tuan dan puan ambil handphone sekarang dan try to scan dia akan pergi ke saya punya appointment form yang saya telah bina tadi. Okay, the next thing is kita download. Wait for a bit. Dia akan bagi kita permission untuk download di QR code. So, kita namakan sini QR for easy finding later on. QR code appointment Dr. Hafiz. Explains. Okay, save it. So, kalau nak view, Drawing Finder There is the QR Code So apa yang anda perlu buat um, Mungkin selepas ini adalah you all can open up PowerPoint ataupun Microsoft Word ya yeah, dan import gambar QR code tu dalam Microsoft Word dan seperti yang anda dah nampak dalam video yang uh, sebelum ni yang saya tunjuk you can put instruction there and design dan anda boleh tampalkan notis tersebut di luar pintu office anda. Okay, so bab QR code and accessing the online form through the QR code, kita dah settle. So now, we are going to the next phase, the next fasa. Alright, so we can close this. This we we will leave this open. So the next is to build a Telegram bot. Uh, so this is quite interesting kepada sesiapa yang belum ada telegram lagi anda boleh pause this video dan download telegram ke dalam handphone anda okay so in order for you to use telegram bot you must have a smartphone okay dan untuk projek ini saya cadangkan jikalau anda ada laptop ataupun PC ataupun desktop anda install the desktop version of telegram ah, sebab dia akan memudahkan untuk anda copy paste satu string teks yang kita akan gunakan. So untuk projek ini saya akan gunakan Telegram desktop. So apa yang kita perlu buat kita kena search for bot father. Bot father. There. Bot father. Okay. So bot father ni dia punya peranan adalah solely untuk creation of a Telegram bot. So apa yang kita perlu buat? So okay, saya kecikkan sedikit supaya tak semua nampak. Apa yang kita perlu buat selepas kita dah buka bot father ni? Kita perlu letak command slash new bot. Ha, slash new bot. Slash new bot ni command untuk kita initiate a new function untuk create a new bot. So dia akan balas alright a new bot How are we going to call it? Please choose a name for your bot. So, bagilah jadi imaginatif, bagilah nama kepada bot anda. Saya mungkin akan letak hmm, Dr. Hafiz punya bot. Alright. This must be unique. Okay. There you go. Very quick. Good. Now let's choose a username for your bot. This must end in bot ha, So username ni ending dia mesti ada perkataan bot Ataupun bot Okay So untuk saya Saya pun sama jugalah Sebab tadi nama ada belakang bot So saya guna the same There you go Alright So jikalau anda uh, Bot anda Username Username tu unique Anda akan immediately dapat this message. Kalau uh, nama ataupun uh, username yang anda key in tadi tidak unik, ada orang dah guna. So, maksudnya anda kena tukar lah. So, now kalau anda pergi ke telegram.me slash Dr. Hafiz punya bot, anda dah boleh access saya punya bot. So, apa yang penting di sini adalah this is it. Token. Access token. Ah, ini penting. Ini yang saya kata penting sebab kita akan copy ini dan akan gunakan di steps yang seterusnya. So, jika kalau anda buat ini di dalam uh, mobile phone, a bit difficult untuk anda extract ni. Sebab kalau dalam um, mobile phone, anda long long press this dialog, dia akan copy the whole thing. So, this is what we call telegram bot token. Perkara yang kedua yang kita perlukan adalah, so kita pergi ke Dr. Hafiz punya bot kita view profile so ini pun penting juga dia ada kita punya username add dan username anda tadi macam saya Dr. Hafiz punya bot alright so we've done setting up satu Google Form kita dah buat QR code yang menuju kepada Google Form tersebut dan yang ketiga kita dah buat pun Telegram bot kita so the next step is to sign up for Integromat punya account sedikit selingan, adakah anda berminat dalam mereka bentuk dan membangunkan bahan pengajaran serta produk berasaskan teknologi? Jom daftar Ijazah Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Instruksional atau Doktor Falsafah Pendidikan Teknologi Instruksional di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah peluang untuk anda melangkah lebih jauh. Tiada prasyarat kelayakan bilang teknologi diperlukan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi URL WhatsApp yang tertera di kaca TV anda. So now, saya minimiskan ini. Let's go back to the browser. Okay, kita Google Integromat. Integromat. So this is the website integromat dash the glue of the internet. Okay, we go there. So ini adalah website dia, integromat. So integromat ni dia salah satu uh, online services yang memberikan kita servis untuk connect mana-mana servis online services dan berbuat sesuatu dengannya. Uh, sounds a bit uh, vague and general right don't worry bila saya demonstrasikan nanti anda akan dapat nampak ya kalau anda belum ada account lagi sila sign up sign up just mudah anda boleh isi form ini ataupun sign up with existing Google, Facebook ataupun GitHub punya account. Saya dah sign up. So, apa yang saya perlu buat adalah sign in. So, sign in. Saya sign in guna Google. This is my account. I'm using that account dan this is my dashboard. So ini adalah dashboard account anda tapi anda mungkin tak dapat this kind of diagram dan juga active scenarios ni mungkin akan kosong sebab anda belum ada project lagi running. Okay. Tapi anda akan ada satu button biru di atas kanan ini create a new scenario. Click that dan anda akan dibawa ke page what services do you want to integrate. So di sini di mana kita pilih services yang kita nak integrate. So apa services yang kita nak integrate sekarang ni? Kita nak integrate Google Form dan juga Telegram bot. So kenapa uh, Google Form dan Telegram bot tu? Sebab kita nak apabila every time a user submit this form this service akan connect dengan kita punya Telegram bot. Ha, dia akan bagi tahu, "Eh Telegram bot, ada new submission. So Telegram bot akan take note dan dia akan notify kita dalam bentuk bubble chat yang kata Dr. Hafiz ada a new submission sipulan bin sipulan dan kenapa dia nak jumpa anda. Ah, okay. So itu kita punya modus operandi lah. Alright. So now apa yang kita perlu buat dalam page ini adalah select Google Form. Okay. Select Google Form then kita uh, kita padam ini dan search for telegram grambot there there you go so dua-dua ni pastikan dua-dua ni selected ya yeah? after that just click continue so apa yang anda akan lihat adalah scenario pin ha, ah, okay scenario yang mana di sini kita boleh start authoring kita punya logic So kita start dengan kita klik the question mark ni, the big question mark dan kita boleh select Google Form. Dan dalam ini kita nak select watch responses. Dia ada banyak lagi actions tapi kita nak trigger in terms of watch responses. Okay. So watch responses dia akan load another window. Okay. So anda dengan account yang baru kalau connection ni dia akan kosong. So apa yang anda perlu buat adalah tekan add ni dan name kan anything. Okay. Let's say my Dr. Hafiz connection. Alright, then continue. Dan bila continue dia akan ask untuk kita sign in um, account. So sign in account ni ada saya ada banyak account di sini which akaun yang anda perlu sign in adalah akaun yang anda gunakan semasa membuat Google Form tersebut. Okey, sama ada akaun kerja ataupun akaun personal, uh, login guna akaun tersebut. So tadi saya guna akaun uh, Afis at fpm.upsi.edu.my So saya gunakan itu Tapi uh, saya dah pun connect the service previously okay so dah ada dah my google connection so this google form is connected to my google account selepas itu kita perlu cari file uh, file google form which form yang kita nak guna dalam servis ini saya so, ada banyak ni banyak form yang saya sudah uh, gunakan kita tadi kita guna appointment form ha, there. Appointment form dalam kurungan Dr. Hafiz Explains. So, ini yang form yang saya telah bina tadi. Alright. So, kita klik there. Bagi dia loading. Dia akan dapat form responses 1. Form responses 1 ni sebenarnya adalah ini. Ha, dia dah detect. So, this form is connected to this Google Sheet. So, ini Google Sheet dia. Okay. Then, selepas kita set set this up, kita tekan OK. OK, select the first row. So, select the first row, meaning row mana yang kita nak guna. OK, so this, walaupun nombor satu, dia takkan ikut uh, this uh, row sebab dia tahu yang ini adalah header. Header for the table. So, dia akan, kalau kita tulis satu di sini, OK, kita tulis satu di sini, dia akan start dekat sini. The first row after the header row. Okay. So, kita tekan satu and okay. Okay, lepas kita dah set Google Form ini, apa yang kita perlu buat? Kita tak perlu tambah another service kepada Telegram bot. Macam mana kita nak tambah? Kita hover dekat sini dan ada add another module there. So, click there and choose Telegram bot from this uh, pop-up dialog box. Okay. Dan from there, apa yang kita perlu select adalah send a text message or a reply. Okay. Apa yang kita perlu buat sekarang, this will be blank, kosong. Tapi saya dah ada project sebelum ni. So, saya dah ada lah connections. So, what you can do is click the add dan name a new connection. So connection ini adalah kita nak buat connection this integromat service dengan kita punya telegram bot. So just bagi a new name there. Uh, Dr. Hafiz new bot dan token. So this is important. Apa yang saya telah cakap tadi, we need to save this. Right? Okay. So this is the token yang perlu diletakkan dalam dalam fill ni ok so I just copy this dan paste there and continue alright so immediately kalau token itu the correct token anda akan dapat confirmation alright meaning there's no error there ok so chat ID ni untuk chat ID di mana kita nak dapat chat ID ni adalah daripada telegram channel so kita tadi tak cover how to uh, create a telegram channel it's easy just follow me step by step Okay, kita pergi ke buka telegram balik kita exit this this is the bot exit lagi so this is the bot father sampai home page click the menu there ada create new channel so click a new channel give it a name say Hafiz bot appointment channel okay and this will be public and the link will be Hafiz appointment appointment bot channel okay so this must be unique and save it uh, for the time being add members kita skip so ini adalah channel yang kita dah buat tadi Okay. So the next thing is kita perlu import bot yang kita dah buat tadi ke dalam channel ini supaya bot ini akan post uh, new post di dalam channel ini. Okay. So cara dia mudah saja tapi lain sikit daripada cara kita add members macam biasa. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena klik manage channel dan di dalam manage channel ni ada administrators. Okay administrators. So sekarang yang dia show ni adalah saya seorang administrator dan di dalam display ini ada di bawah ada button add administrator. So kita klik add administrator. So now kita have to search for the bot yang kita bina tadi. Tapi anda perlu precise in terms of the name, okay? So nama bot yang saya guna tadi adalah Dr. Hafiz punya bot. So there it is click there and this user is not a subscriber of this channel add them to the channel and promote them to admin so this is just a confirmation so kita klik ok kita boleh leave it as a default and save so now kita dah masukkan bot kita dalam channel ini so now members ada dua administrator pun ada dua alright so macam mana kita nak dapatkan chat ID ni so chat ID ni dalam channel yang kita dah create tadi kita pergi ke view channel info dan nampak tak link di sini so link ini kita ambil daripada h ni daripada after slash ni everything ke dalam ini tapi kita replace t.me slash ni dengan simbol add seperti ini add office appointment bot channel Okay, so this is the chat ID. So text pula. Uh, so the text punya part ni is apa yang kita nak buat tu hantar kepada kita. Uh, so contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Fiz. Now, ya, Fiz. Okay. Uh, ada hantaran ataupun posting baru dari appointment appointment form kita ada nama nombor telefon email date dengan reason for appointment so cara macam mana kita nak gunakan uh, variable-variable uh, tu kita boleh cakap kita boleh sini kita boleh tarik ni put there okay ada hantaran baru dari appointment form Sipulan binti Sipulan telah menghantar menghantar I'm sorry for the spelling mistakes telah menghantar permintaan untuk temu janji pada okey kita letak date sini okey sebabnya adalah okey kita drag there okey berikut adalah nombor telefon dan email Dia eh, guna lagi ha, boleh banyak kali guna ok nombor telefon kita ambil ni dan email ini Alright. Sekian. Terima kasih. Oops. Kasih. yeah. Okay. So, ini adalah message yang akan sampai kepada kita. Uh, alright. So, now the next step is parse mode ni kita leave it to HTML. Okay, HTML style. For disable notification ni, kita set no lah. Sebab kita nak uh, notification uh, link previews um, kita tak ada minta link so not defined lah okay dan okay apa yang kita perlu buat untuk schedule untuk scheduling this um, workflow adalah pergi ke logo time di sini kita boleh uh, add regular interval so ini dalam minit Sembilan minit is too much. So apa yang saya suggest adalah every day, mungkin at the end of the day. So you bagi hmm, sampai pukul 11 malam. 11.55 malam. Bila tiba je 11.55 minit malam, this service will run. Uh, dia akan tengok for that day ada tak? Ada tak uh, new submission? Kalau tak ada, dia tak akan hantar apa-apa. Kalau ada, dia akan tarik daripada Google Form, dia akan hantar ke Telegram bot dan Telegram bot akan hantar mesej kepada anda. Okey, sebelum kita nak onkan scheduling ini, kita kena run once dulu. Kita nak tengok ada error tak ada error. Okey, kita klik run once. Okey. So kalau ada error di sini, dia akan highlight warna merah. So right now uh, there's nothing red here, so meaning kita punya setting cantik okay and then after that baru kita boleh switch on the scheduling uh, so now bila kita on ni maksudnya every day pada 11.55 malam this workflow akan run dia akan check any new submissions from google form kalau ada dia hantar ke telegram bot dan telegram bot kita akan hantar kepada kita alright Okay. Now, kita nak test the system. Berjaya tak berjaya? Alright. So, apa yang kita perlu buat? Apa yang saya akan buat di sini? Saya akan uh, buka side by side. Di sini. Alright. Uh, kita kecilkan sikit. Okay. So, kita dah set. So, this is the board uh, channel. Channel channel kita di sinilah yang akan berlaku bot akan uh, notify kita of any new submissions okay let's try kita try kita try submit a new uh, submission okay katakanlah nama um, Hazim Hanif my youngest brother phone number 0123456289 never mind kita just nak test saja email test at email dot com date tekanlah hmm, dia nak jumpa saya 10.98 ok dan reason for appointment uh, nak check assignment mungkin ok nak check assignment mungkin so so ini online form yang akan diterima oleh uh, user yang scan kita punya QR code. So QR code tadi mana tadi? QR code. Alright. The QR code yang kita dah generate tadi bila kita tampal dekat mana-mana dan user scan this code dia akan bawa user itu ke form ini dan dia akan perlu fill this form dan submit the form. So bila submit the form, Okay, kita tengok check there ada submission baru so because kita setkan scheduling ni pukul 11.55 uh, which is malam sekejap lagi kita tak boleh takkan kita nak tunggu kan so kita test kita run this once run once okay then there boleh tak nampak simultaneously bot kita hantar satu mesej kepada kita. So this is new year. So assalamualaikum Dr. Hafiz macam macam yang kita set up tadi. Ada hantaran baru dari okay, Hazim Hanif telah menghantar permintaan untuk temu janji pada ha, ini tarikhnya sebabnya adalah nak check assignment. Berikut adalah nombor telefon dan email Hazim Hanif. okay. Nombor telefon apa dia dan email apa dia. Sekian terima kasih. So ini adalah contoh ha, contoh setting message yang akan keluar. So seperti yang anda telah dapat lihat, kita telah berjaya membina satu automated appointment bot yang mana ia berfungsi jikalau kita tiada di dalam office, student ataupun klien boleh contact kita dan request for an appointment. Dan instead of the request for appointment tu melalui uh, kita punya personal WhatsApp Ha, kadang-kadang kita tak nak share kita punya phone number. So this is a very effective way of masking kita punya numbers and ensure our privacy. Uh, so ada middleman di situ. So middleman kita adalah bot yang kita created hari ini dalam projek ini. Tahniah kerana anda telah berjaya membina satu automated appointment bot yang sangat menarik dan saya rasa anda boleh fikirkan bagaimana untuk mengaplikasikan uh, projek ini ke dalam ruang lingkup bidang anda. Alright. Dengan itu sampai di sini sahaja episod pada kali ini. Semoga anda dapat memanfaatkan ilmu yang telah saya kongsi. Sehingga bertemu lagi di lain waktu. Saya Dr. Hafiz dan anda telah menonton salah satu episod dalam Dr. Hafiz Explains. Assalamualaikum dan salam sejahtera.